びっくりした天才と示し合わせたのか何か定か理由は定かじゃないけどまさか僕はモモリアンチョップやるとあれは強烈だったなモモリアンに慣れてることにしても天才の賛同受けてるねでもいやちょっと今日は表紙抜けしたなと、うん、焦って慌てて決めにかかったけど今後 岡の将来を占う大きな技になりかねないなと思いましたいやまあ、久しぶりにあの、ね、長田中西また、うん、この3試合目戻ってきたんですけど、まあ今日は岡っていうパートナーでね、うん、あの岡はやっぱり今、なんかなんていうのかな、あのいいもの持ってんねんけど、もう一つ何か、一つでも二つでもなんか足りないっていうかね、そんな気がして、やっぱりあいつにとってやっぱり。 何かきっかけみたいなものがねあればって思いながらやったんですけどやっぱその中であいつがなんかすごいあの、まあ、モンゴリアンじゃないけどもねああいう技を出したっていうのは突発的な部分でもやっぱもう俺の目の前でよくも出してくれたなって思い思うけどその反面やっぱり うん、あの本当にね、本気でホームラを使うっていう、そんな気持ち持ってるんやったら、うん、やっぱりそれはもう、うん、彼の自由ですからね、うん、止めることはできないんじゃないけど、うん、いくらでもやれって、うん、自分の個性を生かしてね、自分のやっぱりオリジナルを目指してやってくれれば。あそしたらもう、これは何も言うことないですよ、うん、まあ大事に使ってほしいですね、 やっぱモー桃屋っていうのはやっぱ俺にとってもやっぱり天山広志からし山本広志時代から始まってねやっぱその時代からもうずっと今までこの20年30年近くやってきたわけなんでまあ今までは、うん、そのなんていうの、うん、ここまで、うんまあ、ちょこちょこやられる時あっても、まあ、彼がどれだけの、ね、気持ちで持ってやるのか分かんないですけど、まあ、それはもう、うん、彼次第ということで。うん 俺は俺で、まあ、あのやっぱあともう1試合ね、盛岡でしっかりと、うん、がっちりと戦い抜くっていう気持ちで、うん、あいつらにはもうまだまだ可能性がいくらでもあるんで、うん、岡は大丈夫か、はい、もういや、ええー、もう無理やってるよね、うん、あれもうバンバン飛ばしてやれば、はい、うん、相手もめちゃくちゃ潰れるって、はいうん、あれマスターしてればな、うん、なんかあれでもきっかけみたいなもんで。 あれあれあれさえガッともういけばうんしっかりできるよはいちゃんとマスターせえよはいオッケー頑張れありがとうございますはい俺は変わる強く進化する